Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Pagi ini adik bos Kasih makan merpati Bersama Cak Tomo Yeay. Taruh di tangannya bos Hmm. Hmm. Ada ayam ikutan ya bos. Anyar ya mau? Anyar. Oh. Kena. Ngenek jepun le, mame le jagungnya le. Tidak dikeroyok le. Cek bos, diambil jagungnya. <laughs> oh tidak usah tihus. Langsung diambil. Taruh di tangannya, Role, nggak berani. Taruh di tangannya gini gini. Diambil gini loh. Si si si si si si si si si si si. Inilah. Inilah. Hmm. <laughs> Asik ngasih makan di tangan gini. Hmm, berani pas. Cek pas nggak berani teman-teman. Kak Tomo yang berani. Ada. Kawat itu oleh Oh. Aduh, aduh, aduh, Hampir <laughs> jatuh, teman-teman. Kena apa itu? Dole lari-lari tok. Ada berapa sekarang ya Tomo? Merpatinya ya Tomo? 15. Ya, kok tinggal sedikit. Kalah sama ayam ini. Ini merpati apa namanya, Romo? Jutaan. Jutaan. <laughs> ayamnya mengganggu ya. Mau ikut makan ya. Yeay. <laughs> bayi nangis. Mana? <laughs> Saya cerdak tamu atau enggak, Di? Anu. Cerdak tamu. Enggak ya. apa-apa sini ayo ya, sini kau ayah kayak imam di tangannya tidak apa-apa ya tidak eh? mau enggak enggak enggak Loh. Tadi kayak imam runu moro nang doleo. <laughs> Berapa jagungnya ya Momo? Satu kilo ya Momo? 6.500 sekarang satu kilo untuk berapa hari ya kamu tiga hari dalam nah, caring mbak caring alias memanaskan diri sudah selesai kasih makannya. Eh, dadah deh bos. Dadah deh bos. Dadah. Dadah teman-teman merpati.